लिबर ऑफिस बेसच्या स्पोकन ट्युटोरियलमध्ये आपले स्वागत यात आपण बेसच्या टेबल्स आणि रिलेशनशिप्स बद्दल जाणून घेणार आहोत येथे आपण शिकणार आहोत टेबलमध्ये डेटा भरणे रिलेशनशिप्सची व्याख्या आणि त्यांची निर्मिती लिबर ऑफिस बेसच्या आधीच्या स्पोकन ट्युटोरियलमध्ये आपण बेसचा परिचय डेटाबेसचे बेसिक्स तसेच डेटाबेस आणि टेबल्स बनवणे याबद्दल शिकलो त्या ट्युटोरियल दरम्यान आपण लायब्ररी नामक डेटाबेस आणि बुक्स नावाचे टेबलही बनवले होते या मध्ये आपण लायब्ररी डेटाबेस परत उघडू आणि टेबलमध्ये डेटा कसा भरायचा ते शिकू त्यासाठी आपण लिबर ऑफिस बेस हा प्रोग्राम सुरू करूया त्यासाठी स्क्रीनवर डावीकडे खाली असलेल्या स्टार्ट बटनवर क्लिक करा ऑल प्रोग्राम्सवर क्लिक करा नंतर लिबर ऑफिस सूटमधील लिबर ऑफिस बेसवर क्लिक करा आपण मागील ट्युटोरियलमध्ये लायब्ररी डेटाबेस तयार केल्यामुळे आता आपल्याला तो केवळ उघडायचा आहे ते करण्यासाठी open and existing database file या पर्यायावर क्लिक करा रिसेंटली युज्ड या ड्रॉपडाऊन बॉक्समध्ये आपला लायब्ररी डेटाबेस दिसेल आता फिनिश या बटणावर क्लिक करा जर तुम्हाला तो दिसत नसेल तर लायब्ररी डेटाबेस सेव्ह केलेली विंडोज डिरेक्टरी उघडूया त्यासाठी मध्यभागी असलेल्या ओपन बटणावर क्लिक करा फाईल मिळाल्यावर त्यावर क्लिक करा आणि ओपन बटणावर क्लिक करा आता जर लिबर ऑफिस बेस हा प्रोग्राम आधीपासूनच सुरू असेल तर आपण लायब्ररी डेटाबेस येथून उघडू शकतो त्यासाठी वरील फाईल मेन्यूवर क्लिक करा आणि मग ओपनवर क्लिक करा आपण लायब्ररी डेटाबेस ही फाईल जेथे सेव्ह केली आहे ती विंडोज डिरेक्टरी उघडूया लायब्ररी डॉट बी या फाईलवर क्लिक करा आणि मग ओपनवर क्लिक करा आता आपण लायब्ररी डेटाबेस मध्ये आहोत डावीकडील पॅनेलमधील डेटाबेसच्या सूचीतील टेबल्स या आयकॉनवर क्लिक करा उजवीकडील पॅनेलमधील टेबल्सच्या सूचीत बुक्स हे टेबल असल्याचे दिसेल आता बुक्स या टेबलवर राईट क्लिक करा येथे तुम्हाला निवडण्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध आहेत आता या टेबलमध्ये डेटा भरण्यासाठी ओपन वर क्लिक करा किंवा आपण टेबल उघडण्यासाठी त्यावर डबल क्लिक देखील करू शकतो नवी विंडो उघडेल books library LibreOffice Base table data view आता आपण प्रत्येक सेलमध्ये टाईप करून बुक्स या टेबलमध्ये डेटा भरायला सुरुवात करू लक्षात घ्या की बुक आय या कॉलमला ऑटोफिल्ड आहे याचा अर्थ आपण समाविष्ट करत असलेल्या डेटाच्या प्रत्येक ओळीला बेस आपोआप चढत्या क्रमाने क्रमांक देईल स्क्रीनवर दाखवल्याप्रमाणे आता आपण एक एक रोच्या सेल्समध्ये डेटा भरूया अशा प्रकारे आपल्या बुक्स या टेबलमध्ये सॅम्पल डेटाच्या पाच ओळी आहेत वरील फाईल क्लोज क्लोजवर क्लिक करून आपण ही विंडो बंद करूया येथे तुमच्यासाठी एक असाइनमेंट आहे प्रत्येक मेंबरची माहिती उदाहरणार्थ मेंबरचे नाव आणि फोन नंबर असलेले मेंबर्स नामक टेबल बनवा त्यामध्ये ही पुढील तीन फील्ड समाविष्ट करा member I D with field type integer आणि ही प्रायमरी की बनवा name with field type text phone with field type text हे झाले की मेंबर्स टेबल अशा प्रकारे दिसेल आता ही विंडो बंद करा आता आपण स्क्रीनवर दाखवल्याप्रमाणे मेंबर्स टेबलमध्ये चार सॅम्पल ची माहिती समाविष्ट करूया जसे आपण बुक्स टेबलसाठी केले होते हे झाले की आपण विंडो बंद करू आता मुख्य विंडोवर परत जाऊन टेबल्स या आयकॉनवर क्लिक करा आता आपण बुक्स इश्यूड हे तिसरे टेबल बनवूया बुक्स इश्यूड या टेबलमधील फील्ड्स पुढील प्रमाणे असतील issue I D field type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 पुस्तक वेगवेगळे ओळखण्यासाठी तसे कॉलम्स बनवले आहेत त्या प्रायमरी कीज आहेत प्रायमरी कीजचा एक फायदा म्हणजे ती अनेक टेबल्समध्ये संबंध प्रस्थापित करण्यास मदत करते परंतु आपल्याला या रिलेशनशिपची गरज का भासते बुक्स इश्यूड या टेबलकडे लक्ष द्या येथे आपण बुक आय डी आणि मेंबर आय डी ही फील्ड बघू शकतो बुक्स इश्यूड या टेबलमध्ये त्यांची कोणतीही व्हॅल्यू असू शकते परंतु या टेबलमधील व्हॅल्यूज आणि अनुक्रमे बुक्स अँड मेंबर्स या टेबल्समधील व्हॅल्यूज यामध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे म्हणजे जर बुक्स टेबलमध्ये मॅकबेथ या पुस्तकाचा बुक आय डी तीन असेल तर बुक्स इश्यूड या टेबलमधील बुक आय मध्ये तीन या क्रमांकाच्या साह्याने आपण त्याच पुस्तकाशी संदर्भ जोडू शकतो मग आपल्याला ही दोन टेबल्स स्पष्टपणे एकमेकांना जोडण्यासाठी त्यांच्यामध्ये कुठेतरी संबंध जोडणे आवश्यक असते उदाहरणार्थ मॅकबेथ हे पुस्तक रवी कुमार यांना दोन जून दोन हजार अकरा रोजी दिले गेले आहे किंवा एखादे पुस्तक केवळ लायब्ररीच्या मेंबरला दिले गेले आहे इतर कोणालाही दिलेले नाही याची खात्री तुम्ही कशी कराल रिलेशनशिपच्या साह्याने आपण या सर्व गोष्टी साध्य करू शकतो ज्यामुळे डेटा एकमेकांना जोडण्यास मदत होते मधील परस्पर संबंध प्रस्थापित करून आपल्याला बुक्स आणि मेंबर्स टेबल्स मधील व्हॅल्यूज वापरणे बंधनकारक करता येते हे कसे ते पाहू लिबर ऑफिस बेसच्या मुख्य विंडोतील टूल्सवर क्लिक करा नंतर रिलेशनशिप्सवर क्लिक करा येथे एक पॉपअप विंडो उघडेल येथे सगळ्यात वरचे टेबल सिलेक्ट करा आणि ॲड या बटणावर क्लिक करा तसेच आता हे सर्व इतर दोन टेबलसाठी पुन्हा करा ही पॉपअप विंडो बंद करा आता आपल्याला बुक्स बुक्स इश्यूड आणि मेंबर्स ही तिन्ही टेबल्स एका ओळीत दिसतील क्लिक ड्रॅग व ड्रॉप यांचा उपयोग करून टेबल्समध्ये योग्य ते अंतर ठेवा आता बुक्स टेबलमधील बुक आय वर क्लिक करा आणि ते ड्रॅग करून बुक्स इश्यूड या टेबलमधील बुक आय वर ड्रॉप करा ह्या दोन फील्डची नावे जोडणारी एक रेषा दिसेल अशा पद्धतीने आपण तिथे एक रिलेशनशिप प्रस्थापित केली आहे आता आपण मेंबर आय साठी पुन्हा तसेच करूया मेंबर्स टेबलमधील मेंबर आय वर क्लिक करून ते ड्रॅग करा आणि बुक्स इश्यूड टेबलवर ड्रॉप करा आपण आत्ताच प्रस्थापित केलेल्या दोन्ही रिलेशनशिप्स तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने आपण रिलेशनशिप्स प्रस्थापित करू शकतो आणि त्यामुळे रिलेशनल डेटाबेसमधील विविध टेबल्समधील संचित केलेला अर्थपूर्ण डेटा एकमेकांशी जोडला जातो अशा प्रकारे आपण टेबल्स अँड रिलेशनशिप्स वरील स्पोकन ट्युटोरियलच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचलो आहोत टेबलमध्ये डेटा समाविष्ट करणे आणि रिलेशनशिप्स प्रस्थापित करणे याबद्दल आपण शिकलो स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट हे टॉक टू अ टीचर या प्रोजेक्टचा एक भाग आहे यासाठी National Mission on Education through I C T M H R D यांच्याकडून अर्थसहाय्य मिळालेले आहे सदर प्रकल्पाचे संयोजन spoken hyphen tutorial dot O R G टीमने केले आहे या संबंधी माहिती या साईटवर उपलब्ध आहे या ट्युटोरियलचे मराठी भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून आवाज जगदीश शिंदे यांनी दिलेला आहे आपल्या सहभागासाठी धन्यवाद